ارزم به حضورتون اگه روال آقای مهندس آبادی به همین سمت و سو باشه و سعی کنه که به عنوان عرض کردم یه لیدر و یه رهبر توی مجموعه خوب کار کنه من آینده خیلی درخشانی رو برای ایشون میبینم چون ایشون هم لیاقتش رو داره هم استعدادش رو داره من البته اینو مطمئنم که محمد تا 5 سال ده سال آینده فکر کنم تو بهترین شاید شرکت های مبلمانی دنیا فکر کنم بتونه استخدام شه و بتونه به عنوان خیلی هم زود جایگاه خودش رو پیدا کنه و توی یعنی آرزو هم میکنم براش که بهترین جایگاه رو داشته باشه تو صنعت مبلمان